ይህ የኤሌክትሮኒክስ ኮምፖነንት uh, ስሙ diode ይባላል። diode ኦች ባለ ሁለት electronics component ወይም ባለ ሁለት ተርሚናሎች ያሉ ሲሆን primarily current ን በአንድ direction conduct የሚያደርጉ መሳሪያዎች ናቸው። low resistance በአንደኛው direction እንዲሁም ደግሞ ሃይ ሪዚስተንስ በሌላኛው በኩል ያላቸው ናቸው። semiconductor diode ኦች በዛሬው ዕለት ዓለም ላይ በብዙ ቦታዎች ላይ ጥቅም ላይ ሲውሉ እነዚህም ካሉበት ወይንም ከተሰሩበት ስሪት አንጻር ስንመለከታቸው ለ crystalline ከሚባሉ መሃል ናቸው። semiconductor diode ኦች በዛሬው ዕለት በጣም common ከሚባሉት የ diode አይነቶች መሃል ሲሆኑ ብዙ ስፍራ ላይ ጥቅም ላይ ይውላሉ። ይህም ከ crystalline semiconductor metal ከ PN junction የተሰሩ ሲሆኑ ከተለያዩ electrical component ኦች ጋር በማገናኘት በማዋሃድ ለተለያየ ጥቅም ስራ ላይ ይውላሉ። ዛሬ በዋነኝነት ስለተለያዩ የ diode አይነቶች አሳያቸዋለሁ። ከነዚህ የተለያዩ diode ኦች diode ኦች በብዙ አይነት variety ይገኛሉ። እያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ ጥቅምና purpose ያላቸው ናቸው። zener diode፣ tunnel diode፣ varactor፣ photo diode እና diac የሚባሉት የተወሰኑት ናቸው። በዛሬው ቪዲዮ ላይ እማሳያችሁ ሶስቱን ይሆናል። በጣም ወሳኞቹና ልታውቁት ከሚገባችሁ የ diode አይነቶች መካከል ወሳኞቹ እነሱ ናቸው። አንደኛ zener diode። zener diode ከ diode አይነቶቹ በጣም ብዙ ጥቅም ላይ ሲውሉ እንደ normal diode አይነቶች አይደሉም። ይህም ማለት current ን በአንድ በኩል ብቻ ይህም ከ anode ኡ ወደ cathode ኡ ብቻ ሳይሆን flow እንዳይደርግ የሚያደርጉት ከሌሎቹ የዳዮድ አይነቶች በአንጻሩ በተለየ መልኩ በሌላኛው direction ም electric current ን flow እንዲያደርግ የሚያደርጉ ናቸው። zener diode ኦች highly doped junction ናቸው። normal diode reverse voltage breakdown የሚያደርጉት normal diode ኦች reverse voltage breakdown ያደርጋሉ፣ ግን ቮልቴጅ እና sharpness ኡ zener diode እንዴት እንደሚሰራ ለመግለጽ ያክል ብቁ definition አለው ተብሎ አይታመንም። እንዲሁም normal diode ኦች breakdown region በሚባልበት ስፍራ ላይ operate ለማድረግ ዲዛይን የተደረጉ አይደሉም። ነገር ግን zener diode ኦች በእንደነዚህ አይነት region ኦች ላይ ስፍራዎች ላይ operate ለማድረግ በጣም ወሳኞቹ የ electronics component ኦች ናቸው። ሁለተኛ Schottky diode Schottky diode የጀርመን ሳይንስ physicist ኡ Walter Schottky በኋላ የተሰየሙ ናቸው። እንዲሁም Schottky barrier diode ወይንም hot carrier diode በመባልም ይታወቃሉ። Schottky diode ኦች semiconductor diode ሆነው እነሱን form ለማድረግ በ junction semiconductor ከብረት ጋር ወይንም metal ጋር በማድረግ የሚሰሩ ናቸው። በቂ የሆነ forward voltage ከተገበረባቸው ካረንትን በፎርዋርድ ዳይሬክሽን ፍሎር ያደርጋሉ። silicon diode የ forward voltage መጠናቸው silicon diode ኦች የ forward voltage ዋነኛው ምሳሌ ሲሆኑ ከ600 እስከ 700 mV የሚሆኑ ናቸው። Schottky forward voltage ኦች ከ150 እስከ 450 mV ሲሆኑ ይህ ትንሽ መጠን ያለው የ forward voltage ከፍተኛ የሆነ switch speed እና ብቁ የሆነ ሲስተም ኢፊሽንሲ እንዲኖረው ያደርገዋል። LED ሶስተኛው LED ባለ ሁለት electronics component terminal ሲሆኑ ከ diode ኦች መካከል በጣም ወሳኞቹና ብዙ ሰው የሚያውቀው ነው ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ለምሳሌነትም በቤታችሁ ውስጥ ቴሌቪዥን፣ decoder ኦች፣ remote ኦች ላይ እንዲሁም ደግሞ ቻርጀሮች ላይ በብዙ አይነት ቦታ ልታያቸው ትችላላችሁ። light የሚሰጡ diode ኦች ናቸው። ኤን junction diode ኦች light የሚያደርጉት activity ሲሆኑ ይህም current በውስጣቸው ማለት ሲጀምር ነው። ተመጣጣኝ የሆነ current በእነሱ እስከተተገበረ ወይም አፕላይ ከተደረገ ኤሌክትሮኖች በመቀናጀት ኤሌክትሮን hole በመፍጠር በ material ውስጥ energy ን በ photon መልክ release ያደርጋሉ። ይህ effect በሳይንሱ ኤሌክትሮ ሉሚነሰንስ በመባል ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ የላይቶቹ ክለር በኢነርጂ ባንድ ጋፕ ዲተርማይን ይደረጋል። LED e በጣም ትንሽ ሲሆኑ ከ1 እስከ 2 ሚሊሜትር ድረስ ይደርሳል። LED በ integrated optical component ኦች ውስጥ ለተለያየ ጥቅም ይውላል። ከነሱም ጥቅም መካከል አንደኛው ለ shape እና ለ radiation pattern ደንብ እናያቸዋለን። ትራንዚስተሮች በጣም ወሳኝ የሆኑ ኤሌክትሮኒክስ component ኦች ስለሆኑ ማለት ነው። ብዙዎቹን ኤሌክትሮኒክሶች እቃዎች ካሳያችሁ በኋላ ወደ ስራ ነው የምንገባው። ሁላችሁም ተከታተሉኝ። ቪዲዮውን እንግዲህ like በማድረግ እንጀምራለን። ለቻናሉ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች channel ኡ subscribe በማድረግ እንድትደግፉት እንድታበረታቱት ጠይቃችኋለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ comment ላይ ጻፉልኝ። ወደ ትምህርቱ ስንገባ ትራንዚስተሮች semiconductor device ሆነው signal ኦችን amplify ለማድረግ የሚጠቅሙ ናቸው። በአጠቃላይ ትራንዚስተሮች ከ solid material የሚሰሩ የኤሌክትሮኒክስ component ኦች ሲሆኑ አብዛኛዎቹ ሶስት ተርሚናሎች አሏቸው ወይንም ኢሚተር ቤዝና collector ብለን የምንጠራቸው እግሮች ማለት ናቸው። በቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት አብዛኛዎቹ ሶስት እግሮች አሏቸው። አንዳንድ ትራንዚስተሮች ግን አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባ ስምንት እያለ እንደየሁኔታቸው ከዛም በላይ ሊይዙ ይችላሉ። ትራንዚተሮች ከአሰራራቸውና ከስሪታቸው በመነሳት በብዙ መንገድ ልንከፍላቸው እንችላለን። ነገር ግን የትራንዚስተር ዋናኛዎቹ ክፍል ወይንም ትራንዚስተርን ስንከፍል በሁለት እንከፍላለን። እነሱም BJT እና FET ነው። BJT ማለት bipolar junction transistor ሲሆን FET ደግሞ field effect transistor ነው። bipolar junction transistor በሁለት ይከፈላል። ኤንፒን PNP ሲሆን FET ም እንደዛው ይከፈላል። እነዚህን አከፋፍሎች ወደ ኋለኛው ማብራሪያ ላይ ነው በዛሬው ጊዜ በብዙ ኤሌክትሮኒክስ device ኦች ውስጥ ትራንዚስተሮች የ vacuum tube ን ቦታ ተክተው ይሰራሉ። በዚህ ምክንያት ትራንዚስተሮች በጣም ብዙ ጥቅም አላቸው ከ vacuum tube አንጻር። ትራንዚስተሮች በ size ትንሽ እና operating እነሱን operate ለማድረግ የሚያስፈልጉት ቮልቴጆች ትንሽ ናቸው። እንዲሁም ትንሽ የሆነ power ቢባከንም በእነዚህ ምክንያቶች ትራንዚስተር በብዙ የኤሌክትሮኒክ circuit ኦች ውስጥ እንጠቀማለን። ለምሳሌ በ amplifier፣ switching circuit፣ oscillator ኦች እና በብዙ ኤሌክትሮኒክ circuit ኦች ውስጥ ተመራጭ ከሚያደርጓቸው ነገሮች መካከል አንዱ በላይ እንደዘረዘርኩላችሁ አስፈላጊ በሆነው የኤሌክትሮኒክ circuit ውስጥ ሁሉላ ይገባሉ ማለት ነው። ትራንዚስተሮች semiconductor material የሚጠቀሙት silicon፣ germanium፣ gallium እና arsenide እና የመሳሰሉት ነገሮችን ይጠቀማሉ። በመሰረቱ ትራንዚስተሮች የሚከፈሉት በ structure ኣቸው ላይ በመሞርከት ሲሆን እያንዳንዱ ትራንዚስተሮች የራሳቸው የሆነ ባህሪ፣ ጥቅም እና ጉዳትም አላቸው። አንዳንድ ትራንዚስተሮች በቋሚነት የተፈጠሩበት ዓላማ ወይንም የተሰሩለት ዓላማ ስዊችንግ ሰርኪዩት ሲሆን፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በሌላው ተቃራኒ amplification ወይንም amplify signal ኦችን ለማድረግ ይሰራሉ። በሌላው ሳቢያ ደግሞ ወይም በሌላው በኩል ደግሞ ሌሎች ትራንዚስተር አይነቶች ደግሞ ሁለቱንም አይነት ወይንም ስዊቺንግ ሰርኪዩትና amplify ለማድረግ ይመረታሉ። አንደኛ BJT BJT bipolar junction transistor ሲባል ሶስት ተርሚናሎች አሏቸው። እነዚህ ሶስት ተርሚናሎች ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ emitter፣ base፣ collector ይባላሉ። ፒ ፒታይፕ ጃንክሽን እና ታይፕ ጃንክሽን አንድ ላይ በሆነ የሚፈጥሩት semiconductor ነው። BJT ዎች በሁለት ይከፈላሉ፣ NPN እና PNP በመባል እንከፍላቸዋለን። NPN ማለት negative እና positive negative እንደማለት ሲሆን PNP ደግሞ positive negative positive ማለት ነው። ስለዚህ NPN ትራንዚስተሮች ማለት የመጀመሪያውና የመጨረሻው negative ሲሆን መሀል ላይ ያለው ግን positive ነው ማለት junction ኑ positive ላይ ይሆናል ማለት ነው። BJT ዎች እንደ FET አይደሉም። current ን የሚቆጣጠሩ device ኦች ሲሆኑ ትንሽ መጠን ያለው current በ base ኡ flow ካደረገ ትልቅ መጠን ያለው current ከ emitter ወደ collector flow እንዲያደርግ የሚፈቅዱ የኤሌክትሮኒክስ አይነቶች ናቸው። BJT ትራንዚስተሮች low ወይንም በጣም ትንሽ input impedance ሲኖራቸው ለዚህም ምክንያት ትልቅ መጠን ያለውን current ን በትራንዚስተሩ ውስጥ ፍሎ እንዲያደርግ ይረዱታል። BJT ሶስት region ኦች ላይ operate ያደርጋሉ። አንደኛ cut off region፣ እዚህ ጋር ትራንዚስተሮች off state ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ በ current ውስጥ የሚያልፈው ወይንም በትራንዚስተር ውስጥ የሚያልፈው ከረንት ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ active region፣ BJT ትራንዚስተሮች በዚህ አይነት state ውስጥ ደግሞ እንደ amplification ያገለግሉናል። ሶስተኛ saturation region saturation region ውስጥ ቬጂቲዎች በዚህ ስፍራ ውስጥ ላይ ወይንም on state በሚባለው በዚህ ስፍራ ውስጥ እንደ closed switching ያገለግሉናል። እንግዲህ ተመልካቾቼ ብዙ አይነት shape እንዲሁም የተሰሩበት material ቢለያይም ብዙ አይነት BJT ዎች አሉ። ጥያቄ ካላችሁ comment ላይ አስፍሩልኝ። ሁለተኛው ሁለተኛው FET field effect transistor በጣም አስፈላጊ የሆነው የኤሌክትሮኒክስ component ኦች ውስጥ ከሚገኘው ትራንዚስተር ውስጥ ፈለግ ፈለግ ስናደርገው ከማናጠው አይነት FET ሁለተኛ ላይ እናገኘዋለን። FET እንግዲህ እንደነገርኳችሁ field effect transistor ነው ምህጻረ ቃሉ። በብዙ አይነት ኤሌክትሮኒክስ device ኦች ውስጥ ወይንም እያንዳንዳችን ቤት ውስጥ አንዳንድ ኤሌክትሮኒክስ device ኦችን ብንፈታና በ PCB board ላይ ብንመለከት የማናጣው ውድና በጣም ምርጥ እቃ ነው። FET ዎች ብዙ አይነት ብዙ አይነት የተለያዩ ወይንም ከነሱ ባህሪ አንጻር ጥቅማቸው ከሚሰጡት ወይንም ከተሰሩበት ስሪት አንጻር በብዙ አይነት መንገድ ልንከፋፍላቸው እንችላለን። ነገር ግን በጣም በጣም በጣም ታዋቂዎቹ የ FET አከፋፈል ስነስርዓቶች እንደዚህ ናቸው። FET በሁለት ይከፈላል። እሱም junction FET እና MOSFET MOS FET ይባላል። MOS FET ምህጻረ ቃል ሲሆን እሱም ሜታል ኦክሳይድ ሰሚኮንዳክተር ፊልድ ኢፌክት ትራንዚስተር ይባላል። junction FET ዎች በሁለት ይከፈላሉ። እነሱም በ depletion mode ስር በሁለት ይከፈላሉ። N channel እና P channel MOSFET ደግሞ በሁለት ይከፈላል። depletion mode እና enhancement mode ሲሆን ሁለቱም depletion mode እና enhancement mode የራሳቸው የሆነ በሁለት በሁለት ይከፈላሉ። እነሱም N channel እና ፒ ቻናል ትራንዚስተሮች አሏቸው። ነገር ግን በሌላ መልኩም ካየናቸው ለምሳሌ ቮልቴጅን ለማብዛት ወይንም high frequency ትራንዚስተሮች አሉ፣ low frequency ትራንዚስተሮች አሉ። በብዙ አይነት መንገድ ልናያቸው እንችላለን። ነገር ግን ለዛሬው በእነዚህ ላይ እንደመድማለን። FET ቁልፍ የሆኑ የኤሌክትሮኒክስ component ኦች ሲሆኑ በብዙ የኤሌክትሮኒክስ industrial ስፍራ ላይ በስፋት ጥቅም ላይ ይውላሉ። FET በብዙ የኤሌክትሮኒክስ circuit ውስጥ direct ኤሌክትሮኒክስ component ውስጥ ስናስገባው በ RF ቴክኖሎጂ ላይ ለ power መቆጣጠሪያ እና በኤሌክትሮኒክስ switching ደግሞ ለ general amplification ጥቅም ላይ ይውላል። ቢሆንም ግን FET ዋነኛው ጥቅሙ በኢንተግሬትድ ሰርኪት ወይንም IC ብለን ብዙዎቻችን በምንጠራው የኤሌክትሮኒክስ component ወይንም ሰርኪት ውስጥ በዚህ መተግበሪያ ወይም አፕሊኬሽን ኤፍኢቲ ሰርኪት ከአይሲ ይልቅ ትንሽ መጠን ያለው power በ bipolar transistor ቴክኖሎጂ በመጠቀም power ን consume ያደርግልናል። እደግመዋለሁ፣ FET ከ IC ይልቅ ትንሽ መጠን ያለው ፓወር በፓይፖላር ትራንዚስተር ቴክኖሎጂን በመጠቀም power ን consume ያደርጋል። ይህም በጣም ትልቅ የሆነ ኢንተርግሬትድ ሰርኪዩት ኦፕሬት እንዲያደርግ ይረደዋል። በዚህ ምክንያት በጣም ተመራጭ ከሚያደርጓቸው የትራንዚስተር አይነቶች መካከል አንዱ ነው FET ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳችን በቤታችን ብዙ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች አሉ። እነዚህም የጠቀስኳቸውን material ኦች በዛ ውስጥ ታገኛላችሁ። ነገር ግን ጥያቄ እንዳይሆንባችሁ እያንዳንዱ ትራንዚስተር የራሱ የሆነ ኮድ አለው። ያ ኮድ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? በሌላ ጊዜ ልናየው እንችላለን። ነገር ግን እናንተም ብዙ መጽሐፎች ስለነዚህ ኤሌክትሮኒክስ component ኦች ተጽፏል። በጣም ማገላበጥ ትችላላችሁ። ብዙ እውቀትን ታገኛላችሁ። ስለ እነዚህ ነገሮች አንብቡላችኋለሁ። እነሱን እንድትመረምሩ አበረታታችኋለሁ። እንግዲህ ለዛሬው የሰራሁት ቪዲዮ በዚህ ላይ ያበቃል።